yun lang yung purpose ko dito, okay? Kailangan maiwasan natin yung injury, kailangan injury-free tayo habang nag-workout para maka-progress tayo, okay? Or ma-develop natin yung gusto nating gawin sa katawan natin. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, bibigyan ko kayo ng mga exercises o yung warm-up exercises bago natin gawin yung mga main exercises natin o yung main sports natin. Okay? Katulad ng kung mag- Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, bibigyan ko kayo ng mga warm-up exercises Itong mga warm-up exercises to, maganda to kung gagawin nyo to bago kayo mag-workout sa gym or yung mga sports na gagawin nyo. Okay? Katulad ng basketball, baseball, football, volleyball, lahat ng mga sports na gagawin nyo, kung gagawin nyo itong mga warm-up exercises, makakatulong to para maiwasan natin yung mga injuries. Kasi sinabi ko na yun sa lahat ng video ko, in the past, nagkaroon ako ng injuries. So, para maiwasan natin yon at saka para maging ready na rin yung katawan natin bago tayo maglaro or magbuhat sa gym, kailangan gawin natin itong mga exercises na to.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 Nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Ayan na, every Friday na ako nag-upload guys. So, punta kayo sa YouTube channel ko every Friday para makita nyo yung mga bago kong updated video. Pero kung ma-miss nyo man yung video ko, kailangan nyo lang i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng video katulad nito or ma-miss nyo man tong video to, eh manonotify pa rin kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko sa inyong lahat para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. So, habang nagkasalita po ako ngayon dito, makikita nyo ako dito sa baba Ayan, sa maliit na box. Man, dito ako ngayon ha. Habang nagkasalita ako, ginagawa ko tong mga exercise na yung mga warm-up exercise na to. Explain ko sa inyo yung mga benefits nito, kung kailan nyo ito gagawin, at saka mga additional information para sa mga exercise na to. Okay? So stay tuned lang kayo dito. Kailangan mapanood nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo kung paano i-warm up yung katawan natin. Okay? Una po sa lahat, ang kailangan nyo dito, kailangan dito ng space. Yung space na kung saan kayo makakapag-warm up, pero hindi nyo na kailangan dito ng mga equipment. Okay? Yung katawan nyo lang. Okay? Yung katawan nyo, kailangan, ready yung katawan nyo bago kayo mag workout or bago kayo maglaro ng sports nyo. Kasi importante yun eh, para maiwasan natin yung injury, especially yung sa mga bones natin at saka sa mga joints, okay? Kasi kung yung bones natin at saka joints, cold yon or malamig yon tapos magbubuhat tayo or maglalaro tayo ng sports, eh ang mangyayari niyan, eh pwede yung ma-injured, okay? Ganun nangyari sa akin last time, sinabi ko na to sa lahat ng video ko, yung nangyari sa akin dahil sa walang warm-up, hindi naman sa walang warm-up, walang proper warm-up, at saka gusto ko rin sana i-add dito, yung video na ginawa ko about sa band warm-up at saka sa stick warm-up. Okay, may ginawa akong video noon. Kung gusto nyo mapanood yun, kailangan nyo i-click yung button. Ito na naman eh. Dito or dito. Okay? Basta yung bilog na button na yun, lumalabas yon. Pag kinilik nyo yun, lalabas yon. I-click nyo yun. Okay? Yun yung una kong ginawang mga exercises. May mga equipment naman na kailangan yung gawin doon. Pero itong video to, hindi na kailangan ng equipment. Kasi yung mga video na ginawa ko doon, especially yung sa band, resistance band, kailangan nyo doon ng equipment, yung katulad ng resistant band para ma workout yung specific joints natin. Okay? Ginawa ko yung video yon para lang sa specific specific uh, uh, <laughs> specific joints natin or specific body muscle group natin. Okay? Yung band exercise, maganda yon sa upper body. Pero yung stick, warm-up exercises, maganda naman yung para sa lower body. Maganda rin siya sa upper body or pinimix nyo siya, okay? Pero itong video to, tandaan nyo, itong video to, maganda to sa upper body muscle group or upper body warm-up muscle group natin. Okay? Tandaan nyo to ha. Halimbawa, kung gagawin nyo yung chest routine or back routine, shoulder routine, or arms routine, kung yung gagawin nyo, maganda tong mga exercises na to. Okay? Kasi una sa lahat, itong mga exercises na to, eh, mawu up yung full upper body muscle group lang natin. Okay? Mostly on upper body. Kung ano yung nasa upper body part ng katawan natin. Okay? Ano ba yung upper body part ng katawan natin? Ito, bibigyan ko kayo ng example katulad ng neck. Okay? Nasa taas siya eh. Lahat ng upper body muscle group natin, ayun yung tinatawag na upper body muscle group. Okay? Nag-gets nyo po ba? Ito, bibigyan ko kayo ng mga example. Katulad ng neck, nabi ko nga kanina, yung shoulder, yung bicep, yung tricep, yung chest, yung upper back, Okay? At saka yung core natin. Ayan yung mga upper body muscle group natin sa katawan. Okay? So, kung i-workout nyo or i-train nyo to sa gym, so maganda tong gawin tong mga warm-up exercises na to para maiwasan natin yung mga injury sa upper body natin. Okay? I guess nyo? Especially kung magbe-bench kayo, magbe-bench press kayo, or kung gagawin nyo mag-overhead press kayo sa gym. Okay? Or kung hindi naman, sa sports naman, punta tayo sa sports. Kung magbabasketball kayo, iba normally ginagamit natin yung kamay natin, yung joints natin. Or kung magbaboxing kayo, or kung magbe-baseball kayo, di ba normally ginagamit natin dito yung mga upper body natin, yung kamay natin, di ba? Para ma-warm up yung mga joints natin, yung mga gagamitin natin bago natin gawin yung main sports natin or yung main routine natin sa gym, eh gawin natin to para makatulong to. Okay? Tandaan nyo kasi importante to guys. Ayoko lang kasi maranasan nyo yung naranasan ko noon. Yung injury, yung feeling na kailangan mong huminto sa sports na kailangan mong gawin or yung mga hobbies na gusto mong gawin eh, hindi mo magagawa dahil sa injury. Okay? Kasi kung once na na-injury ka, sinabi ko na to noon, pero kung sino man yung tatamaan, sorry guys ha, para tong heartbroken. Para tong heartbroken. Para tong heartbroken. Wow! Kasi noon, di lang ako na-injury eh. Na-heartbroken din ako eh. Alam mo yon Kasi, masakit yon Masakit yon Totoo lang. Oo, sa totoo, masakit yon So, kung ma-heartbroken ka, kung may injury ka, syempre, malalaman mo na kung ano yung dapat mong gawin, di ba? Ma- parang, ah, ito yung nangyari sa akin, syempre, ayaw mo na ulit mangyari sa'yo kasi ayaw mo na masaktan. Ayaw mo na masaktan. Diba? Di ako umuhugot ha, ah, pero totoo yun. Kung masasaktan ka uli at saka ang mangyayari sa'yo, eh syempre di ba madadala ka na? Di ba tama yon? Comment kayo sa baba. Kung tama yung sinasabi ko, comment kayo ha. Ah. So, ayun lang yung purpose ko dito, okay? Kailangan maiwasan natin yung injury. Kailangan injury-free tayo habang nag-workout para maka progress tayo, okay? Or ma-develop natin yung gusto nating gawin sa katawan natin para maka-develop tayo ng strength, ng lakas, ng muscle, okay? Kung gusto natin gawin lahat yon eh kailangan ready yung katawan natin at saka at the same time, eh hindi tayo may injured. Okay? Kasi once na may injured ka, i-stop mo na lahat yon di ba? So additional information guys, gusto ko lang sabihin to, gawin nyo to before ng workout nyo. Sinabi ko nga kanina, pero pwede nyo rin itong gawin after ng workout nyo at saka ng ginagawa nyong sports, okay? Bago kayo umalis sa gym or bago kayo umuwi sa bahay, kung may time pa kayong mag-cool down, gawin nyo to para mag-cool down. Okay? Importante rin kasi to eh. Kasi kung hindi nyo gagawin to, eh, ang mangyayari niyan, pwede kayong maging sore. Yung masakit yung mga muscle nyo, yung mga joint, nyo, joint, joints nyo sa katawan the next day, okay, kinabukasan. di ba Minsan, pagkatapos mo mag-gym, sasabihin mo, ang sakit ng muscle ko, ang sakit nito, ang sakit niyan. Kasi una sa lahat, hindi tayo nagko-cool down. So, kung i-cool down natin yung katawan natin, yung mga exercises na to, yung mga stretches na to, makakatulong to Okay? Tandaan nyo, makakatulong to para hindi tayo maging sore o hindi sumakit yung mga muscle natin the next day. So, kung gagawin nyo to sa beginning, gawin nyo rin to after. So, before and after. Promise ko sa inyo, kung gagawin nyo to, makakatulong talaga to. So, tandaan nyo, itong mga exercise na to, para to sa upper body. Maganap sa upper body. Okay? Next time, tandaan nyo to ha, ah. next time gagawa ako ng isa pang video para naman sa lower body. Okay? Kung gagawin natin yung, kunyari, tatakbo tayo, or gagawin natin yung leg day, or yung mga lower back na exercise gagawin natin, okay, gagawa ako doon ng isa pang video, yung mga warm-up naman para doon lang. Okay? Specific lang siya. Okay? Kasi ito, ginawa ko to specific para lang sa upper body ko. Okay, kasi ang tinrain ko or yung workout ko sa gym ngayon, before ko gawin yung main workout ko, eh yung upper body ko. Okay? So, kaya ito yung ginawa kong video para ngayon, para maintindihan nyo, para may idea din kayo kung ano yung mga warm-up para sa upper body nang walang equipment. Okay? Tandaan nyo yan ha. So, guys, ito muna yung video ko ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong to sa inyo, like nyo naman to. Di ba? Like nyo. At saka, share nyo rin to guys para sa lahat ng mga taong gustong mag-develop at saka yung mag-gain sa gyms. Hindi lang sa gyms, <laughs> sa gym. Hindi lang sa gym at saka sa sports din. Okay? Para maiwasan nila yung mga injury. Kailangan nyo share nyo rin to para makita nila tong video. Okay? Alam nyo na, sharing is caring.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 Tandaan nyo, nag-upload po ako ng video every week. Every Friday, guys, okay? Kung ma-miss nyo man yun, yung every Friday, i-click nyo lang yung notification button, yung bell button doon po sa baba ng video para ma-notify po kayo. Okay? Tandaan nyo ha, every Friday po lang kayo sa YouTube channel ko para sa bagong video natin. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. <laughs> Diba? Thank you for watching guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Peace.